Им надо приблизиться к Москве. И тут вот понимаете, балкон этот опять остался, мешает, надо его срезать. И будут резать. Эти бедные люди ищут дыру, где проскочить. И вот они избрали Беларусь. Но поляки воспользовались мгновенно этим для реализации своих стратегических целей. Вот он этап этого мятежа или цветной революции – мы все думали, помните, я говорил, что они нам подкинут? Я еще не знаю, но нос по ветру всегда держу, чтобы угадать момент, когда они что-то начнут. Вот они пытаются, это не закончилось. Они пытаются воспользоваться вот этими вот беженцами бедными, вот этим процессом, и уже цель их просматривается. Они уже в открытую говорят, подключить НАТО. А что значит НАТО? развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе. Европа не хочет этого. Европа не хочет войны. Кому она нужна? Кому эта война нужна? Американцам. Сегодня вы видите, монополярный мир исчезает – они любят чужими руками воевать, и надо где-то вот тут заварушку опять создать. Они будут в стороне наблюдать и оружие поставлять для того, чтобы убивали друг друга и экономика опустилась. Они опять с долларом, который сейчас печатают, придут сюда, чтобы нам помочь. И Америка опять будет прежде всего, как Трамп говорил, доминировать. Вот по большому счету, э, к чему все делается это. И сделать они это хотят руками поляков – прибалтов и украинцев. Мы с Путиным одинаково смотрим, мы вот это видим. Что это нацелено против них прежде всего. А как туда подобраться? Если Украина и Беларусь с Украиной, вы видите, что произошло. А Беларусь противится. Поэтому вот ситуация сейчас непростая. И как нам вот ее проскочить, грубо говоря? Как нам приспособиться, чтобы сберечь государство? Вопрос. Это мой вопрос прежде всего. Но и вы же не сторонние наблюдатели. В нужный момент я вас мгновенно приобщу к этому вопросу, и нам вместе придется его решать. То есть они не остановятся. Цель их понятна – развязать здесь вот это горячее противостояние как минимум. Вот у них же опять появилась новая э, тема э, драки с Евросоюзом вчера. Преимущество внутреннего законодательства над международным. Э, в Евросоюз по их нормам имеет право судебную систему вплоть до низшего звена проверять назначение судей. Ну вы же в Евросоюз вступали, вы же подписали эти все нормы. Чего же вы не хотите сейчас их выполнять? Не выполняют, опять скандал. Поэтому надо отвлечь от этого скандала с ЕС. И э, пандемийные и евросоюзовские деньги – это около 100 миллиардов долларов. Вот надо отвлечь от этой э, ситуации. И они готовы войнушку развязать. Не Дудаш там э, с Моровецким управляют – а сэр Качинский, господин Качинский там правит. Поэтому всячески хотят удержать власть. Нашли опору э, у американцев. Они тоже там подкидывают деньжат. И вот получается этот изгиб. Украина, Польша, Прибалтика. Цель одна, как всегда, туда. Через нас вот пока переступить не могут. И нам надо выстоять, понимаете? Нам выстоять надо.